माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल श्री गणेशाय नम श्री सरस्वते नम श्री गुरुभ्यो नम वक्रतुंड महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुरविष्णु गुरुरदेवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवी नमः काशाय वस्त्र करीन शङ्ख चक्रं गदा भूषित भूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रबद्धे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवी सरस्वती व्यास तपोजये मुदीरये या कुंदिंद तुषार हर धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विनारदण्डमण्डितकरा या स्वीत श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूतिभीर देवै सदा वन्दितः सामापात् सरस्वती भगवती निषेजाढ्यापः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशनाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वे सुखेन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु न कसे दुःखमाप्नुया काले वर्षतु पृथ्वी सश्च शालिनी देष्वयं शोभरयितु सज्जना सन्तु निर्वयः अपुत्रान् पुत्रीन् सन्तु पौत्रीन सन्तु पौत्रीनः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदाशत प्रभु प्राणनाथं विभु विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दराजां भवद्भूतेश्वरं शिव शंकर शङ्करं लन्त नु सर्पजालं महाकालकालङ्गीप आलङ्गाजुटभङ्गिर्विशालं शिवं शङ्करं निशानमिदे। पादो निवासम महाटाटहासम महापापनाशम सदा सुप्रकाशम गिरीशम गणेशम महेशम सुरेशम शिवम शंकरम निशानमूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज